Hey, w v r n s l i v e 是我们今天分享 QC 的素材，这是给 v a 软体使用的素材，这种从 QC 软体自己做。我们现在先简单的看一下范例。OK，这个 box box，它所有的颜色都是会自动下去修改。OK，这是透过 Reson 特效。 这个素材呢，我现在先把这个素材做一个完全新的。嗯，可以控制它的速度，它动态的速度，它颜色在换的动态的速度，或者换很慢，这样子。那可以移动它的位置，可以移动它的位置。 Y 轴移动，然后一个 Scale 放大缩小，然后可以做呃做它的呃动就是停止它的 Boxing 它停止。